Salut! Astăzi voi vorbi despre a mânca. El este nepoțelul meu și vreau să-l întreb ce înseamnă junior pentru tine a mânca? Uh, o dau cu ketchup. Atât? Asta înseamnă? Asta înseamnă a mânca? Uh-huh. Da? E, sper că nu asta înseamnă pentru toți a mânca. Pentru mine a mânca astăzi, de exemplu, ar fi să mănânc uh, la figurat uh, niște, uh, cum să spun, niște... Mere? Mere, da, da, de post. Să vedem dacă reușim, nu știu. Pentru tine ce înseamnă a mânca? Ceau!